wannan da kuke gani sunansa buhari dahiru shekararsa ashirin yana zaune a cikin sabon garin daura abin da ya faru abin al'ajabi abin takaici shi dinnan da kuke gani ba shi da wani aiki ya shahara ya kware sai dai mata aure gidan matan aure yake bi a cikin watan ramadan sai da ya shiga gidajen matan aure guda uku kowanne gida zai je ya kwankwasa sai ya ce ai mai gidan ne ya aiko shi da sako dama duk ya san masu gidan ya san basa nan sun fita kina buɗe kofa sai ya banka ɗoki sai ya shiga yana shiga sai ya jawo ya rufe sai ya zaro wuka sai duk abin da zai yi da mace kai bara an gaya maku abin takaici abin haushi biyu daga cikinsu ma suna da juna biyu amma a haka ya zake musu ya lalata da su a cikin watan ramadan to allah inda ya tashi kama shi ya je a gida na uku inda ya je zai yi sai da ya sallama a gidan sai ya ce ai mai gidan ne ya aiko shi da sako ya kawo matar gidan inda ta yi basira sai ta ki buɗe kofa sai ta ruga ɗaki ta ɗauki waya sai ta buga wa mijinta ta ce ka ba da wani sako ne ga wani ya zo to sai mai gidan ya ce to shi dai bai sani ba amma ta ɗauki wayar ta je ta bashi su yi magana ta buɗe kofa tana buɗewa ya afko mata ta sa ihu ta yadda waya to waya tana yi mai gidan ya ji lokacin da take ihu tana nema a kawo mata ɗauki domin ya riga ya kulle gida sai maza maza allah ya sa bai yi nisa ba ya baro abin da yake yi yana zuwa unguwa ya yi ihu ya yi kuwa mutanen unguwa aka zo har ya dira ta baya zai gudu aka bi shi aka kama shi kamar yadda zai muku karin bayani ya sunanka sunana ba dahiru bahari dahiru dahiru shekara ka nawa shekara ta ashirin a ina kake da zama a daura me ya faru to kafin azumi eh na je na shiga gidan mata biyu ka shiga gidan mata biyu eh aha na yi musu rafi ya kai kai na an shi su. ta ya kake yi kwankwama ne kamar yadda ka yi jawabi mm, ka daga murya kamar kamar yadda ya yi jawabi eh. sai na kwankwama sai suka bude sai na rufe kofan gida sai na yi amfani da su sai na an shuwa a ai kawai kana shiga gida ba zai yi kawai mace kai amfani da ita ba sai ka yi mata wani abu ai na fi doka mata wannan su na ce kada ta yi mun kada ta yi ihu in ta yi yiwu zan kashe ta za ka kashe ta ai sannan suka baka kai ai to biyu daga ciki an ce ma suna da juna biyu haka ne ai to wannan ne ba da kai ba kai kawai idan ka arfa yake to wannan na uku da kaje za ka yi aka kama ya aka yi eh, ita ma na je na kwankwama hmm. su na ce mata mijinta na nan sai ta ce mun bata ne hmm. daga muryar shiga cikin gida hmm. ban kai ga aikatawan ba sai ga mijinta ya zo ya kuka yi da ita ai eh, na an shi wayanta eh. na so in yi abin da na je yi to kuma ban samu damar yin hakan ba sai ga mijinta su. to yanzu wayoyi duk da kake karba mai kai da su ina eh, sai da su ka sayar ka yi wa 'yan sanda bayani ko ina eh, yi musu bayani to yanzu me za ka ce akan wannan laifi da kake aikatawa gashi duk ka aikata a cikin watan ramadan ba a cikin watan ramadan ne ba biyu kafin watan ramadan ne ɗaya ne kai a cikin eh, ramadan shi ma kuma ban kai ga aikatawa to baka azumi kenan ina yi a lokacin to me yasa kake zuwa layi son zuciya kawai da kaddara baka da mata ban da mata amma kuma ka rasa inda zaka je sai gidajen matan aure ka dauko wuka wannan wani rashin ai ya wuce son zuciya har da rashin imani wani asiri ne wani lakani ne aka baki wani malami ya baka lakani to kaji ko wani malami ya baka asiri ko kaɗan ba bana asiri ba kawai jaraba ce to shi kenan to yanzu me za ka ce su dai mutanen ka yi nadama na yi nadama sosai a da gaske da gaske abin da ka aikata ba mai kyau ba ne ka san hukuncin fyaɗe ban san hukuncin saboda abin da ban taɓa aikatawa ne ba to a dokar ka tsina hukuncin fyaɗe ɗaurin rai da rai in kuma wanda ka je yi wa fyaɗen da ka cika mata wuka ta mutu da sai kai kuma a yanke ma hukuncin rataya to ya za ka yi da wannan tun daga duniya balantana kuma ka je ka da ubangijinka to shi kenan mun gode mhm.